жігіттер айда тұрыңыздар түскен жерден атайтын боламыз ау ағайын жүз доллар бәрекелді мықты бола бер мықты бола бер ақдәулет шабандоздың тақымында келе жатыр алланың сақайымы алтынбек ағамыздың арман қара есімді сәйгүлігі мықты бола бер мықты бола бер мәреге туралы қазір жүз доллар аталады жігіттер бер айда бер айда бер айда қол ажыратып таста еңкей доллар барын боласыз, 100 долларды келіп аласа қайымына жоғары мәреге байлар жандар кереметтей сәйгүліктерді келсе алтынбек ағамыздың арманғара есімді атыменен Нұрсултанның баптауындағы сәйгүлік нұржан ағамыздың баласы бақдәулет шабандоз да ағайын